Mshambuliaji wa klabu ya Manchester United Marcus Rashford huenda akaukosa mchezo wa mkondo wa kwanza wa hatua ya robo fainali ya ligi ya Europa dhidi ya klabu ya Sevilla utakaochezwa kesho kutwa Alhamisi Aprili 13. Taarifa zinaripoti kuwa benchi la ufundi la klabu ya Manchester United linasubiri uhakika kutoka kwa madaktari kuhusu hali ya mshambuliaji huyo aliye katika kiwango bora msimu huu. Marcus Rashford alipata maumivu ya misuli wakati wa mchezo wa ligi kuu nchini Uingereza dhidi ya klabu ya Everton ambao klabu ya Manchester United walibuka na ushindi wa mabao mawili kwa sifuri. Inaaminika ya kwamba Marcus Rashford alikuwa akisumbuliwa na maumivu ya nyonga na huenda akakaa nje ya dimba kwa muda wa majuma matatu lakini taarifa kutoka kwa madaktari itatoa ufafanuzi zaidi. Mpaka sasa Marcus Rashford ameshafunga magoli 15 na kutoa pasi za magoli nne katika michezo 29 aliyocheza msimu huu kwenye klabu yake ya Manchester United. Na hiyo ndio ilikuwa update ya michezo kwa siku hii ya leo kutoka hapa Stein TV.